¿Eh? ¿Qué estás haciendo acá? ¿En serio? ¿Puedo retirarme? Sí. A ver. Tengo que tirarlo muy fuerte para que llegue al Polo Norte. No. Tienen que esperar a las 12. Continuará.